フランス語を勉強しているのにさ、なんで日常会話わからないななんで聞き取れないなと思ったら、理由は2つあります。縮約と言葉のつなぎ方です。だからそれについてもっと知りたい方へ、このビデオを最後まで見て登録してください。それでは早速始めましょう。宿約の件なんですけれども、簡単で早く 言いたいことを伝えるための概念ですね。フランス語でよく教われているのは、je っていう代名詞と動詞を使う時の縮略です。例えば、je mange は je mange という定義になります。je の e はなくなって je mange ねとなります。je v e n d は je v e n d vent to NANIMASU Je dis wa. Je dis. Je dis. Je dis to NANIMASU À toi, moto MIJIKAKU naru toki mo arimasu. Tatoeba, je ne sais pas. Wa. Je ne sais pas. Ne, ne no EWA wa ne. Je ne sais pas. とか、je sais pas。完全にのはなくなりますね。で、実際はフランス人はこんな風に話してますね。否定をするときにね、のはなくなります。je sais pas。je sais pas。で、もっと短くすると、しぱ。しぱ。実際は、これは若者がよく使っている表現です。しぱ。誰かに、tu viens d'où? t'es d'où? Toki Tarane. Euh, je suis de Lyon, je suis de Marseille, je suis de Paris. T'es fini, kota il du canot, c'est quoi Oui, oh, yes. Non, non, que lui, toi. Kota wa, je suis de Lyon. T'as de ribané hein? Mais j'ai que celui toi, je suis de Lyon. Et ça, wa, moto mi que celui toi, je suis de Lyon. Je suis de Lyon. 早いですね。だからそれに意識したらいいなと思ってます。次は、to っていう代名詞と何か動詞が一緒に言ったら縮約します。例えば、あ、tu as grandi は、あ、t'as grandi。tu の u はなくなって、たっていうふうになりますね。t'as grandi。あ、t'as grandi。 とか、tu es trop drôle は、t'es trop drôle。t'es trop drôle。tu の u はなくなって、t'es, t'es trop drôle っていううになります。二つ目の件なんですけれども、言葉のつなぎ方です。フランス語でシーンと母音が続いていたらつなげます。例えば、

À la tête toi mal pas. j'ai mal à, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et fini, narimasu. À toi, fukusuke dato, S sono S と次の言葉とつなげます。例えば、les les enfants les enfants。 で、その S っていうシーンと何か母音は Z っていう発音になります。les enfants, les arbres, des images. うん、大丈夫ですかで、最後のつなぎ方なんですけれども、時々 D は T というふうに発音します。例えば、quand elle arrivera, je lui dirai. Quand elle arrivera, je lui dirai. Quand wa deto wa te teu funi hasonjimasu. Quand elle arrivera, je lui dirai. はい、今日のはコメントを読んだらみんなよく難しいなと言ってますね。で、やっぱり難しいですけれども、 自分のレベルとか自分のペースを合わせてこの勉強を頑張ってください例えばビギナーだったらあのそういうそういう縮約と言葉のつなぎ方を使わなくても大丈夫ですただフランス人と話したらそういうが出てくるのでただ意識したらいいなと思ってますでレベルはもっと上だったら少しずつあのそういうのを 自分の話し方追加したらいいなと思ってますだから頑張ってくださいねそれではあ、ビアント